Anekdotų, <laughs> kur, kaip čia pasakyti, tą Jurbarką, pohui, tiks. Anekdotą atsiuntė Jurbarkas iš Kauno. Kaimelis toks paprastas, kunigas, blemba, turi išvažiuoti kitą parapiją. Koks seminaras, hujaras, ten, neaišku. <clears throat> Žodžiu, kažką reikia palikti, nu, blemba, mišes atlaikyti, viską, blėt. Ir ką, kur galvoja, blėt. Pas Kristijoną nuvaro, atsiveža, na, ten, davai vyno po šimtą, tung, tik įkalė. Žiūrėk, sako, tu biškai pabūsi už mane, rytoj, sako, mišes atlaikysi vakarė, čia sako, viską aš biškai varysiu į kitą kaimą. Ei, tu durnas, sako, aš, blėt, ne, nehuja, nesuprantu čia šitus reikalus, ką, taigi viską moky, sako, blėt, viską daręs, tik tai sako, kad liksi, paskui, blėt, iš pažinčių paklausysi, nu, sirengsi, davė rūbus, viską, nieks ten net pažinžinai, blėt. Kuo, nu pizdu, na, ką, žinai, reikia suladyti. Tas išvaro blemba, tas jau viskas atlaiko mišės karočią. <clears throat> Klubčiukai visi jau vaikai, eikit, tvarkykit čia tie tvarko. Aš švarau, sako, klausyklą. <sniffs> Nuvarė, apsirengė, pys atsisėdo, ateina karočią. Prieš tai su kunigu Žaibazarino, sako karočią, aš tai čia, žinai, kunigas sako, tai va. Žiūrėk, pas mus kaime sako, čia tų nuodėmių paprastos, karočiui. Tai kažkas su boba kažkieno pergūrio, sako, žinai, susvetirimavavo, žinai, ar ten kažkas sako, kažkas pavogė, ką nors. Ir viskas, žinai, paprastai sako, duosi už, už pergulėjimą kit, su kitu, žinai, čia už seksą, sako, duosi penkias veikos Mariją, žinai, ir penkis ratus ant kelienių aplink bažnyčią. Nu, nu, nu, tas, žinai. O karočiui sako, nu, o už vagystę duosi, sako, tenais dešimt sveika Marijų, dešimt ratų ant, su kelieniais aplink bažnyčią apeisi. Tai tvarko, žinai, viską. Nu ir viskas, ta kurcio. Nu, tas sėdi, blėt, galvoju, nu tai gerai, viską. <clears throat> Pirmas ateina pist, užsirovė, va, blėt, čia Sontano boba. A ne? Brat galvoja, ką čia duoda? A, penkios sveika Marija, sako aš. Ir penki ratai ant kelienių aplink bažnyčią, tas jau... Uff išvarė, karoči. Dar ten praėjo su savo reikalai, žinai, pasišnekėjo, tai <clears throat> jis vagystė vėl kažkokį dviratį, na, nuhujarino. Ble, tu tai galvoju, už dviratį, tai ką, už vagystę čia reikia. Dešimt sveiko marijų, dešimt ratų su, apli, su kelieniais aplink bažnyčią. Nu, viskas tvarkoji, čia tas išvarė jau. Sėdė viskas, ble, nu ką čia. Vėl parvaro, karoči, ble, buvo su Juozo bomba, ble. Ei, tu tai ką, oraliniu, o, tu kurva galvoja, ble. Така дуот уж орали никура. Хуй знает, блядь, не саки кунигас, кура. Блядь, палабишки, sako, čiučiu čia pasinals kažtuo, žinai, š, nuvaro, blei, kito kambariuko atsidaro duris, ten klubčiukai tvarkosi. Vaikai sako, št, nes tai aiškinau su kunigu, ką duoda už oravį kunigas. Tai ką daug ką duoda, blė, saldainių duoda, snikerį, Coca-Cola duoda, praeitą kartą 5 eurus davė.